Hola, bienvenidos a un nuevo trabajo del grupo Sinergia. Mi nombre es Mauro Holzman y en esta oportunidad el grupo Sinergia quiere ofrecerles a ustedes un trabajo vinculado a dos conceptos que ya hemos abordado con anterioridad, pero esta vez de manera combinada. Hablo de la mecánica de disociación y el pivot. Observaremos cómo la combinación de estos dos elementos se observan en una figura tradicional, como lo es el 8 adelante, y también cómo funcionan la combinación de estos dos elementos al momento de querer cambiar la trayectoria de desplazamiento de la pareja al utilizar la combinación de disociación y pivot alguno o los dos integrantes de la pareja. En los videos subsiguientes vamos a encontrar un trabajo corporal y una conexión con las sensaciones. Vamos a encontrar ejercicios para realizar a nivel individual y también de a dos. Y por último, podremos observar cómo combinatoria de disociación y pivot se hallan en la danza misma del tango para comenzar a disfrutar de este recorrido, los invito a mm, conectar con el trabajo de conciencia corporal, de mm, libertad y de conexión con las sensaciones, por el cual nos guía siempre Adriana. Muchas gracias.